how to block ad from Android smartphone दोस्तों क्या आप इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो बिकॉज दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कुछ चीज़ सर्च करते हो कुछ चीज़ आप ब्राउज़ करते हो या फिर आप कोई सा भी ऐप खोलते हो देन अचानक आपको पॉपअप करके कुछ इस तरह का आपके सामने एड्स वगैरह आ जाती है जो कि शायद से दोस्तों 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड मतलब हर बार वो एड्स आते रहती है जो जल्दी दोस्तों जाने का नाम ही नहीं लेती है जो कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है देन दोस्तों आज मैं एक ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जी दोस्तों एक ऐसा सेटिंग जो आपके फ़ोन के अंदर है जो कि दोस्तों अगर आप उसे एक्टिवेट कर देते हो देन आपको कभी भी एड्स परेशान नहीं कर सकती है so without wasting a second चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट तो दोस्तों जैसा कि आपके फ़ोन के सामने ही मेरा होम स्क्रीन आ चुका है तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस सेटिंग को एक्टिव करना है या किस सेटिंग को डीएक्टिवेट करना है जिससे हमारा जो एड्स है वो ब्लॉक हो जाए पूरी तरह से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो उसके लिए सिंपली से आपको करना क्या है उसके लिए सिंपली से सबसे पहले आपके फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली से सर्च बार में जाना है एंड आपको वहाँ पे लिखना है प्राइवेट डीएनएस क्या लिखना है दोस्तों प्राइवेट डीएनएस प्राइवेट डीएनएस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख चुक नीचे पे आप देख रहे हो मेरा प्राइवेट डीएनएस आ चुका है तो सिंपली से मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे साइड में प्राइवेट डीएनएस मेरा ऑफ दिखा रहा है तो सिंपली सबसे पहले हमें इसे कर लेना है क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑफ है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है private DNS provider host name तो सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है यहाँ नीचे होस्ट नेम में जो है मेरा लिखा हुआ D N S dot AdGuard dot com तो सिंपली से आप सैमची D N S dot ad dot com वहाँ पर लिख दो एंड लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आराम से इसे बस आप सेव कर दो सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ऐड बिल्कुल ही आपके फ़ोन से बंद हो चुका है ब्लॉक हो चुका है अब आपको एड्स देखने को नहीं मिलने वाली है बट दोस्तों एक बात मैं एक डिस्क्लाइमर दे दूँ आपको छोटा सा कभी कभी होगा क्या जो इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद कभी कभी आपका कुछ वेबसाइट्स वगैरह आपके फ़ोन में नहीं चलेगी तो उस सिचुएशन में आप क्या करना यहीं पे आना एंड इसे बस डीएनएस को आप ऑफ कर देना जब उस वेबसाइट से काम हो जाए तो आप उसे बंद करके फिर से आप इसे इनेबल कर देना तो आपको ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है सो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक करना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है सो so, दोस्तों तब तक के लिए जहन इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम